Here we go for our video thoughts of the day. Yes, uh, diciamo che oggi uh, dovrei parlare di due cose di cui non ho parlato ieri, appunto di cui avrei dovuto parlare ieri, ma veramente me ne sono dimenticato e anche un po' per una questione di tempo non sono riuscito ad inserirla nel discorso. Innanzitutto uh, che sull'importanza del numero 8. Per me, visto che ieri era 8, Ehm, praticamente l'otto si potrebbe dire che è una sorta di numero del mio destino. Io sono nato l'8, 8 settembre, e poi festeggio l'onomastico l'8 agosto, <laughs> quindi 8 e 8 ad un mese di distanza, agosto che tra l'altro è l'ottavo mese dell'anno, come sapete. Poi il mio nome, eh, il mio vero nome, il nome esteso è composto da 8 lettere, eh, la parola tastiera è composta keyboard uh, is made up of, of eight letters and uh, <laughs> poi il um, mio fratello e mio padre, ah, i nomi di mio fratello e di mio padre sono composti da otto lettere e quindi questo è un po' si potrebbe dire appunto perché si motivi il numero del um, ehm, sorte numero del mio destino ma poi 8 è anche il numero, cioè anche il numero dell'infinito eh, cosa questa poi soprattutto che ci viene mostrata in, diciamo, in Twin Peaks, appunto da Return, con, tramite diciamo, la, eh, parti, una parte 17, la, la penultima parte, tramite Philip Jeffries in forma di uh, teiera, in quella, in, quella, in quest'ultima ultima, tra virgolette, perché non sappiamo se è veramente ultima stagione, in cui appunto nel diciassettesimo episodio proprio fa con il fumo il simbolo dell'infinito, il simbolo 8 che è anche il simbolo dell'infinito. Uh, Philip Jeffs, veramente grandissimo personaggio di Twin Peaks, penso soprattutto, ovviamente come tutti, penseranno alla sua all'interpretazione di David Bowie in Firewalk with Me, perché è quella proprio l'interpretazione, con la scena del, quella scena in cui compare, riappare soprattutto quella a Filadelfia, con, appunto, con la stessa presenza di David Lynch, Gordon Cole, Albert, Cooper, secondo me quella è una delle più grandi scene di tutta l'opera Twin Peaksiana e anche in generale di tutta l'opera Il Maestro di Missola. Eh sì, quindi questo, e poi... Eh, e poi, sempre ieri, eh, diciamo, sono trascorsi tre anni dalla mia prima eh, pubblicazione, del, cioè la pubblicazione la condivisione del mio primo video in assoluto, eh, prima su Facebook, prima non ero iscritto, prima, di, cioè, prima su Facebook poi su YouTube, su YouTube praticamente ho iniziato a caricare da febbraio 2020, ma per quanto mi riguarda anche dopo, da, come dico sempre diciamo settembre, metà settembre, inizio ottobre 2020. Comunque dicevo, l'8 maggio 2019 caricai per la prima volta e condivisi per la prima volta il mio video alla tastiera eh, su, eh, su, Facebook e sul gruppo eh, ufficiale italiano dedicato a Twin Peaks, tra l'altro che si chiama Twin Peaks Italia, che tra l'altro è affiliato al sito italiano dedicato a David Lynch e davidlynch.it, fondato questo sito da Matteo Marino che uno dei più grandi esperti italiani di, del maestro, cioè, ha scritto anche un libro, I segreti di David Lynch, eh, praticamente quattro anni fa quasi, libro che consiglio assolutamente, comunque è un libro che per i fan, chi è un fan comunque del maestro, non può non tenere tra i suoi scaffali, insomma, nella sua libreria. Però comunque dicevo, uh, eh, così caricai questa prima interpretazione di Laura Palmerstem che ritengo ancora, Laura Palmerstem di Angelo Badalamenti, che ritengo ancora forse la mia inter migliore interpretazione del pezzo e tra l'altro questo <laughs> caricamento avviene dopo più di un anno da parte di insistenza di, cioè dal, dal, 2018 ma anche prima, fine 2017 da parte di un mio diciamo, amico, eh, un mio conoscente, compagno di università in filosofia anche lui grande fervente seguace del maestro che appunto per più di un anno mi, non mi pressò ma comunque insisteva affinché io, insistette affinché io diciamo caricassi questo mio video ma che comunque non era pronto allora questo video risale proprio a quel periodo lì poi diciamo insisteva affinché io caricassi una mia interpretazione di una delle musiche il Twin Peaks ma di, me, al mondo di David Lynch perché io a quel tempo glieli inviavo in forma privata solo a lui qualche volta o solo l'audio qualche video che facevo così privato le mie interpretazioni però appunto dopo tanto tempo eh, e eh, dopo tanti ripensamenti appunto quel, in quei primi di maggio, insomma il 7 maggio feci il video se non erro e poi l'8 maggio caricai questa mia prima versione che ripeto forse ancora la migliore, Laura Palmer Steam di Angelo Badalamenti e eh, diciamo sul canale si trova perché eh, si chiama, eh, a parte il fatto che stanno le playlist su Twin Peaks ma poi si chiama Laura Palmer Steam old version anche se l'ho ricaricata appunto con questo titolo l'anno scorso in occasione del compleanno esce lì però quella proprio origine, il video proprio originale risale appunto se non erro qui come caricamento alla 19 aprile 2020, non vorrei sbagliare, mentre ripeto il video originale risale al 7 maggio 2019 caricato poi su Facebook l'8 maggio 2019 o forse proprio l'8 maggio lo, lo girai ma non mi pare, mi pare il giorno prima il 7 maggio e poi lo caricai l'8 eh, sì, eh, sì, poi insomma furono, già, già, in quel posto, in quel video ci furono, ci furono dei, bei commenti dei miei confronti inaspettati soprattutto mi colpì uno che ancora mi è rimasto impresso, un certo Davide Colombo, che eh, altro, ovviamente lì c'è tutta gente molto più grande di me, essendo molti questi fan di Twin Peaks ovviamente l'hanno visto già negli anni 90, anzi considerate che io sono del 95, sono molto più piccolo, ho quasi 27 anni, insomma, però ripeto, mi colpì molto uno di questi commenti, questo Davide Colombo che faceva così, eh, complimenti, mi ha donato eh, minuti di relax in cuffia, isolandomi dal, caotico traffico mattutino di Hanoi, che se non ricordo male è la capitale del Vietnam. Probabilmente questo, questa persona insomma, lavorava lì a quel tempo, tre anni fa, però anche altri commenti struggenti insomma, dicevano più o meno mi hai, mi hai fatto commuovere, queste insomma, cose simili. E poi da lì, eh, diciamo, poi ho ecco, iniziato a girare sempre prima, di, prima nelle, nei gruppi italiani, appunto, di Cadetto in Peaks, mi sono iscritto anche a quelli internazionali successivamente, mesi dopo, e ho iniziato a girare i video anche lì, in quei gruppi lì, però quasi un anno dopo. In realtà poi da uno sono stato estromesso, che si chiama The Genius of David Lynch, non capirò mai perché, forse per fatto troppo di ego, non lo so, ma troppo la gente è un po' invidiosa, comunque la vide così, sono, ma comunque sono opinioni glielo faccio più per gli altri che per me, però poi da lì veramente tanti complimenti, francamente mi sarei mai aspettato, poi soprattutto qualcuno, madonna in particolare, queste cose ho anche ripetuto in passato, hanno detto che secondo loro sono l'unico, cioè una in particolare, eh, mi ha detto in passato appunto che sarei l'unico esecutore in grado di avvicinarsi davvero al modo di suonare <laughs> Angelo Badalamenti per me è troppo un'esagerazione, insomma io non sono nessuno, per me è troppo un onore davvero Uh, però appunto se effettivamente eh, trasmetto questo tipo di emozioni e possono essere azzardati questi paragoni, ripeto per me sono un azzardo, però qualche motivo pur sempre ci sarà in fondo. Del resto anche Roland Kermare di Lynchland Gang, che sono abbastanza conosciuta, Lynchland Gang è, la, il gruppo con più membri in assoluto in questo momento, dedicati al maestro, più di 44.000, 45.000 anzi se non ero al momento. E Roland è stato su set di Strade Perdute tanti anni fa per tre mesi, ha fatto le tesi su due tesi se non erro, su, proprio su David Lynch le sue tesi. È un, appunto, una persona francese, un francese ma molto bravo, amministratore di questo gruppo, conosciuto come Lynch Land Archivist, e lui proprio l'anno scorso, premiandomi per la mia continua condivisione dei miei video sul suo gruppo, mi ha premiato, mi premiò diciamo, facendomi partecipare come qua come eh, tra i quattro musicisti, tra cui c'era anche un gruppo, che suonarono praticamente alla conferenza, prima conferenza internazionale dedicata a Twin Peaks Eritana che si tenne tra il 19 e il 20 giugno dello scorso anno. E sì, veramente fu un'emozione per me, insomma mi esibì in tutto un repertorio mio di, di pezzi miei forti, eh, da Twin Peaks che sono spesso appunto. E il video si trova qui, infatti si chiama Twin Peaks First Online Conference eh, mio, eh, diciamo, ehm, versione esibizione, ci sono varie versioni ma le trovate, due versioni, comunque credo che forse nella occasione da un anno dalla manifestazione eh, ricondividerò il video ma con delle modifiche, insomma perché purtroppo lì non si senti molto bene, poi era un periodo in cui non ero non utilizzavo i programmi per modificare l'audio, non ero molto esperto a questo punto di vista, però fu davvero un'emozione, comunque lo trovate il video sempre nelle, tue, nelle ehm, playlist dedicate a Twin Peaks, uno di questi video si, si chiama proprio Roland Kermarie on Me uh, eh, this Conference più la mia interpretazione comunque vi metto sempre il link in descrizione se, se volete uh, eh, per chi è interessato sì, e poi il preve all'inizio del video, se l'avete visto, è questo preve di questa mia prima versione, appunto, la Palmer Steam, che ripeto, è ancora la migliore per me. Uh, comunque il video completo, per chi fosse interessato, è sempre in descrizione. Poi pensavo ai pezzi successivi da caricare, eh, trattarsi sempre di back ripeto, il mio tributo, questa sarà la sesta parte, il mio piccolo grande, piccolo grande perché sono piccoli pezzi ma allo stesso tempo grandi pezzi, molto belli. Questo mio tributo per il suo compleanno ci avrebbe compiuto i 137 anni lo scorso 21 marzo se fosse stato ancora vivo, comunque eh, questo pezzo successivo dovrebbe essere il largo dalla sonata eh, BVV 1056 in Fa minore, eh, piano sonata, veramente molto bello, pezzo inserito anche in alcuni film, però appunto se avete visto anche quest'altro video perché l'ho caricato, però penso più lo caricherò domani, ad ogni modo sempre il link del video completo è sempre in descrizione, l'eventualità avete visto anche quest'altro breve. Poi dovrebbero seguire altri due pezzi dedicati in questo tributo di Bach, sempre nei giorni successivi, e poi credo a quel punto sarà finito questo tributo, sì. Però poi ne parlo meglio in effetti quando poi ho caricato questo pezzo, sì credo di aver detto tutto, nel caso mi inizio a caltare in mente come al solito aggiungo in descrizione, grazie sempre per la pazienza a quei pochi che seguono questi video pensieri molto lunghi ma sempre tante cose da dire, e a great day again, a domani!